Hi, my name is Julia. Hi, my name is Igor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello to all of you, друзья! Как вы могли понять, сегодняшнее видео о знакомстве. Мы с Юлей уже знакомы, но, как говорится, practice makes perfect. А значит, практика английского языка лишней не будет. Сегодня мы с вами поучимся знакомиться с людьми, как более базовой лексикой, так и более сложный, а также выучим несколько классных разговорных фраз. Вы смотрите шоу «Прогульщики» на канале Puzzle English. И с вами Егор и Юля. Будет интересно! Итак, давайте помечтаем. Сегодня отличный погожий денек. Вы гуляете по Лос-Анджелесу и вдруг видите человека, который вам ну очень понравился. We need to get acquainted. Нам нужно познакомиться, решаете вы. Но как же подойти и с чего начать? Давайте попробуем легкий вариант. Чтобы завязать разговор, можно спросить «What's the time?» «Сколько времени?» И потом уже попробовать познакомиться. Hi, I'm sorry. What's the time? Uh, it's 3 p.m. Oh, thank you. My phone is off, you know? <laughs> So, <laughs> could you please uh, tell me where I can charge it? Yeah, there is a nice cafe down the street, you know? Oh, thank you. <laughs> Can I get you a cup of coffee? You're beautiful. Oh, thank you so much. So, what is your name? My name is Julie, and what is yours? Uh, my name is Егор. Nice to meet you. Nice to meet you too. Let's go for a coffee. Let's go. Чтобы познакомиться с кем-то, нужно спросить его имя. В английском эта фраза «What is your name?». Если вас спрашивают, как вас зовут, вам необходимо ответить «My name is» или «I am» и после этого сказать ваше имя. А потом будет вежливо ответить «Nice to meet you» приятно познакомиться. Только добавляйте к этому какие-то вопросы, тогда ваша речь будет не как по учебникам, а более эмоциональной и веселой, тогда у вас точно все получится. А как еще можно познакомиться, если у вас уже уверенный интермедиат? Как сделать речь более интересной, более красочной? Для этого можно опять-таки начать разговор с чего-либо. Например, с разговора о погоде. It is a beautiful day, isn't it? Или можно сделать комплимент. Hey, I like your jacket. It's really awesome. Can I ask you where you got it? Hey, your dress is stunning. Oh, thank you. I think you look absolutely gorgeous in it. Um, by the way, my name is Igor, and what is your name? <laughs> My name is Julia. Thank you for compliments. Would you like to hang out sometime? Maybe you could share your Instagram account with me? Oh, okay. Let's see. Uh, but here's my nickname on Insta. You can Uh-huh. text me there. I I see. I Yeah. see. Cool, thanks. See you later. Thank you. Yeah, bye-bye. Диалоги можно заканчивать фразами Have a nice day, хорошего дня или See you later, увидимся позже. Это показывает то, что вы вежливы и заинтересованы в собеседнике. Также при разговоре можно предлагать встретиться. Would you like to hang out sometime? Как насчет встретиться как-нибудь? Это показывает то, что человек вам понравился, и вы хотите с ним увидеться снова. А также при встрече, чтобы не потерять контакт, можно попросить номер телефона человека или его страницу в социальной сети. Can you give me your phone number or Instagram? Ты можешь дать мне свой номер телефона или страничку в Инстаграме? Хотите начать свободно говорить по-английски и сломать языковой барьер? Теперь в Puzzle English есть уроки с менторами. Никакой грамматики, только разговорная практика. Уроки идут 25 минут. Ментор составит индивидуальный план занятий, ответит на все вопросы и исправит все ошибки. Записаться на пробное занятие можно по ссылочке в описании. Также можно знакомиться в совсем разговорном сленговом варианте. Например, вот так. Hey, what's up? Fine, have we met? No, but do you mind? My name is Igor, and you? My name is Julia, nice to meet you. Likewise. If you're not busy, we can hang out and uh, then I can drop you home. What do you say? Okay, I don't mind. Okay, so come on, let's go. Вот и все. Теперь мы надеемся, вы не будете переживать и путаться при знакомстве с новыми людьми. А для того, чтобы попрактиковать разговорные фразы и укрепить, познакомьтесь в комментариях к этому видео с несколькими людьми. И обязательно подписывайтесь на Puzzle English, чтобы не пропустить новые видео. С вами были Егор и Юля. Have a nice day! See you soon! It's a party.